Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dasi dan Bincu akan segera basi Cinta karena gincu cucu akan segera layu berhias perlu cantik pun perlu untuk gairah cinta akhlak mulia hiasan bukan bibir berintu bukan alis berukir yang ku dambakan gadis yang punya malu Cinta karena ada sisi-sisi akan segera basi Cinta karena gintu akan segera Cinta sejati tidak memandang harta Seorang kekasih yang berhati mulia tidak memandang rupa. Gracias. sihir bukan sihir berbincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi sisi akan segera basi cinta karena gincu cucu akan segera layu